En sak man kan använda derivatet till är att lösa maximinproblem. Till exempel här, var ett hörn av två murar möts av, som möts avgränsas rektangulärt ett trädgårdsland med hjälp av ett nät som är 28 meter långt. Vilken är den största aren som trädgårdslandet kan få? Så att här har vi ett staket som är 28 meter och vi ska beräkna hur ska den se ut för att få så stor area som möjligt. Så vi kallar den här sträckan för X och vad blir då den här sträckan? Jo, eftersom hela är 28 så måste det här vara 28 minus 6. Här har vi en rektangel. Vad har en rektangel? Vad är det? Jo, det är ju basen som är 28 och minus 6 gånger höjden som x. Så här. Jag gör då, jag gånger in x hit och hit och då får jag 28x minus x i kvadrat. Och eftersom jag sökt så stor area som möjligt så måste jag ta reda på vad derivatan är. För den här kan sätta derivatan lika med så kan få en sån här max, söka en maxpunkt, en extrempunkt. Så derivatan av 28x är 28 och derivatan av minus x i kvadrat är lika med minus 2x. Så här har vi då vad derivatan, funktionen för derivatan ser ut, 28 minus 2x. Först vill jag söka ett maxläge eller ett minläge eller en extrempunkt. Så jag måste sätta den här lika med noll. Så jag gör det 28 minus 2x lika med noll. Då får jag att 28 är lika med 2x. Jag vill ha 1x så delar med 2. Så x i det här fallet ska vara 14. Och det fick vi då. Då betyder att den här ska vara 14. Då ska även den här här uppe vara 14. 28 minus 14 är 14. Nej, det här är ett maxvärde. Det måste vi kontrollera att vi verkligen får det då. Och då använder andederivatan. Så deriverar ytterligare en gång. Derivatorn om 28, det är 0. Och derivatorn om minus 2x, det är minus 2. Och vi säger här, andra derivatan är negativ. Negativ betyder att man är sur, alltså man har den här typen av mun. Alltså är det en maxpunkt. Så då vet jag att när x är 14, vi har bara en, en enda maxpunkt extremvärde som är en maxpunkt. Så då vet vi det. Och då sätter jag in det då. Vad blir arean? Jo, jag sätter in i grundformen. Istället för x så sätter jag in 14. För 28 gånger 14 minus 14 i kvadrat som är lika med 196 kvadratmeter. Det är den största arean.